يبقى ريحنا ينفوها مره ريحنا لغمها وموتنا الناس دي احنا في كارثه والله اقسم بالله احنا في كارثه والله كمان مره احنا في كارثه سبع ساعات مش عارفين نطلعوا الناس مفيش حكومه مفيش جيش ده في الاول كل بقى اللي ايام في التلفزيون في القناه المصريه قالوا علينا بلطجيه بعد ما طلعنا جثث اهالينا علينا لنا بلطجيه والناس صحابه شباب الشارع واقفين لنا بسكاكين وبسيوف مش مخلينا عارفين نطلع الجثث واحنا اللي مطلعين الجثث احنا شباب المنطقه اللي مطلع الجثث حصل انا واحد من الناس زعقت اللي كنا زعقت مع ظباط وعساكر واتضريت في اهل بيتي انا اهل بيتي وقعوا وسقطوا واتضريت فيهم بسبب الحكومه والله العظيم بسبب الصحافه مش عايزين يدخلوا الصحافه يعني مش في الاول ما كانوش عايزين يدخلوا الصحافه احنا اللي كنا العراك اللي كان بيحصل بسبب الصحافه تخش الجيش كنا بندخل الصحافه عافيه عشان انتوا اللي هتطلعوا الناس انا هقول حضرتك ما فين المعدات اللي كانت بتشيل مع من اللوادر والحاجه اللي كانت بتشيل الرد من الارض كله مشى بقى لنا ثلاث ايام شغالين بايدينا طيب. كاهالي والحاجه اللي جت المعدات اللي جت في معدات احنا اللي جايبينها هم ما كانوش جايبين حاجه غير الحفار شركه عثمان بعتت لنا ثلاث ثلاث قادر يشتغلوا معانا يومين ومشوا كانت الريال بتميل زي ما يكون قلم رصاص اتكسر الحل ما اتكلمش في اي حاجه لسه لسه ولا شفنا اي حد من الحل يجي يجي يبص ويمشي خايف يخش الشارع محافظ المحافظ جه عمل نفسه مسرع عليه في شارع النصر وما رضاش يخش مدير الامن جاب نكلموه قال لك ما تتهدى على دماغ صحابك كانوا بيعاملوا ولا عايزين صحافه ولا عايزين طب هم اللي مش عايزين صحافه ليه؟ خدوا المعدات كانوا هيدوسوا على الناس عشان يمشوا من هنا ويوم الراجل الميت لما طلع بنطلبوا منه اسعاف راح ضرب علينا نار ضرب علينا نار عشان الظابط بتاع الجيش ضرب عشان حطوه بعربيه عربيه الجيب بيقول له انت تصرف يعني انت معاك عربيه معاك اله تتصرف بيها راح ضرب علينا النار يعني دلوقتي لا قدر الله اي واحده بتتعب في بيت ولا مطافي ولا بيت حاجه يولع عربيه اسعاف ولا مطافي تخش ازاي يعني نفس الكارثه بتتكرر بس بطريقه ثانيه احنا ثلاث ايام طلعنا فيهم 27 آه، قتيل اللي احنا كنا قاعدين فيهم بندوروا فيهم بايدينا شباب المنطقه كلها تعرف حد فيهم؟ ايوه كريم كريم صاحبي ابن اخت عم السيد اللي مراته توفت الله يرحمها واخويا آه. وناس آه، ناس ياما حضرتك من الشارع و... وسامح وناس ياما حضرتك وعم محمد و... شباب المنطقه كلها اهل المنطقه كل اللي كان النهارده ده عايز من الشارع هو كان بيعمل اللي هو عاوزه يقول لك ما حدش يقدر يتكلم معاه نظام عافيه هي يعني مش مش مش باينه انا اساسا نجار مسلح بس مبطلها بقالي سبع سنين من الحراميه اللي شغالين فيها هو الحقيقه إيه اللي عملوا الحي بس اه يجوا ياخدوا إيه؟ فلوس وياكلوا ويشربوا الزبادي الخلاط ويشربوا النسكافيه وياخدوا بعضهم يتوكلوا على الله ادي اللي الحي بيعمل ده في واحد كان بيجي له من الحي في واحد فيلم ده الحقيقه يعني احنا كنا بنشوف العماره بتطلع في ثلاث سنين وفي اربع سنين من بعد الثوره اتفاجئنا بعماره ثلاث شهور تلاقي عماره بقت برج 24 دور و25 دور بدور اول مره نشوف البنا دوت الماده والكلام ده والماده دي ملهاش عمر شوف كم بيت اتضرم ها عشان خاطر بيت مبني من غير اساس بص كم بيت اتضرم تحصل أيوة، كارثه هم هيسووا لما تحصل كارثه ونصيبه ثانيه يعني هم مستنيين تحصل لنا نسيبها ثانيه مراته توفت يجوا يشوفوا البيوت اللي هي مشرخه دي واللي مكسره عشان ما يستنوش لما تحصل نصيبه ثانيه ونطلعوا لحمه من تحت التراب يقعد ثلاث اربع ايام لما يقفل حرام ما فيش ربنا زي ما حصل يا استاذ والله العظيم انا كان عارف عبد السيد ده راجل من الناس اخته وبنت اخته ومرات عمه طالعين له من تحت الرديم حاضنين بعض على سريره لما لما يشوف ده منظر زي ده ولا ابن اخته لما يشوف منظر امه واخته طالعين حاضنين بعض وميتين ده منظر مين مين اللي هيسوى؟ يقول لك هندي البني ادم 10000 مليون ولا كنوز ولا عايزين فلوسكم ولا عايزين ملايين الدنيا ده هو اترحم من إيه اللي انت شايفه المفروض يحصل اللي انا شايفه اللي المفروض يحصل اللي هم صراحه يجوا ينزلوا لنا البيوت القديمه دي ولا يشوفوا البيوت اللي عايزه تترمم تترمم يرمموها برضه ويشوفوا الناس ديت يقعدوها يعني احنا صراحه احنا مش هنمشي من هنا هنا شغلنا واهلنا ومتربين هنا ومولودين هنا وعيشتنا كلها هنا لو طلعنا بره هنا نموت ما نعرفش حاجه غير هنا هو ادونا 26 ولا المجزر ولا هنروح نعملوا ايه هنشتغلوا ايه نعرفوا ايه احنا غير صنعتنا اللي هنا